हमले के बाद अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की चेतावनी दे दी है और सबसे बड़ी कार्रवाई तो आज यह हुई है कि पाकिस्तान को जो भारत की तरफ से मोस्ट फेवर्ड देश का दर्जा दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एक बयान जारी किया है उन्होंने भी यह कहा है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड देश का दर्जा वापस लिया जा रहा है उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक देश हैं और सभी देश एक दूसरे को यह दर्जा देते हैं और इसमें दोनों के व्यापारिक हितों का ध्यान रखा जाता है निश्चित रूप से मोस्ट फेवर्ड देश का दर्जा वापस लेने से पाकिस्तान में परेशानी शुरू हो जाएगी उसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा माल भारत से अपने देश में बुलाता है लेकिन जितना ज़्यादा माल पाकिस्तान बुलाता है उतना भारत नहीं बुलाता और जब यह दर्जा समाप्त हो जाएगा तो पाकिस्तान को भारत से बुलाए गए माल पर अधिक पैसा देना पड़ेगा और इससे उसका आर्थिक संकट और बढ़ेगा लेकिन इसके ठीक विपरीत दोनों देशों के कारोबार पर असर पड़ने के अंतर्गत भारत पर उतना असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत द्वारा पाकिस्तान से उस मात्रा में माल नहीं बुलाया जाता जितना पाकिस्तान भारत से बुलाता है कुल मिलाकर पाकिस्तान को अब वह सारी वस्तुएं महंगी मिलेंगी जो भारतीय कंपनियों से पाकिस्तान बुलाता है और इस तरह से पाकिस्तान को आर्थिक सबक सिखाने की पहली कार्रवाई शुरू कर दी गई है यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड देश का दर्जा दिया था लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी भारत को यह दर्जा नहीं दिया और यही वजह है कि समय समय पर हमेशा यह मांग उठती रही कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड देश का जो दर्जा भारत ने दिया है उसे वापस ले लिया जाए बहरहाल अब पुलवामा हमले के बाद भारत ने पहली बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक रूप में की है ताकि पाकिस्तान को आर्थिक सबक सिखाया जा सके